ارحب الشيخ عايض الوبري وجماعه وارحبوا صاحب السيد والله يحييكم ارحبوا اذكر الله يا سلام الله سلام من يثنى ومحسوب تشمل زحول التغالب ومنهم تونا المهادي نجتمع صفهم من كل صوب نقلب من بدغم نقلب من بدغم ودعوتنا نتعب ونعنا الله يحييكم ارحبوا ارحبوا لا انتم السلام عليكم وعليكم السلام مساكم الله بالخير مساكم الله بالخير الله يغفر لي يوم تكلمت على شيباني وربعي واخواني اللي ادل مني واطلق مني سلامتك يا اخوي مبارك سلامة من يسمع جاتنا دعوة دعوتك وانت اخو وغالي ولك مكانة اللي عندنا لا انت ولا ابوك ولا اخوانك ولا بني عمك ولا ربعك تسلم تسلم وقبائل المهدي حاضرهم يمثل غايبهم جايينك لك برمز عطا مساعد في زواجك ألف ريال ان كان ها واجد تستاهلها وكان هذه ليلة اعذرهم على قلها يقدرها الغلا والمحبة اللي بيننا وسلامتك وسلامة سامح. سلم الله يحييكم مرحبا ترى حد السيل مرحبا مرحبا مرحبا. انت يا عاوز الوبري علوم غانمه وربعك